Katika video hii mambo matatu ya kuzingatia kama unahitaji kuanza kucreate content au unatengeneza content za mitandao ya kijamii, hasa content mbalimbali mbali za kuelimisha. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwa sababu katika chaneli hii tunajifunza mambo yote yanayohusiana na creative, filmmaking, graphic design, videograph na mambo mengine mengi yanayohusiana na teknolojia nimekuwa nikipokea na kuulizwa maswali mbalimbali kuhusiana na maswala ya namna ya kucreate content, namna gani ambapo unaweza uh, ah, na, ambapo mtu anaweza kuwa successful katika niche ambayo anafanya na kuweza kwenda viral zaidi katika content zake ambazo anatengeneza. Kwa sababu ni swali ambalo liko common na watu wengi wanauliza, mimi leo nitataka tu share na nyinyi idea na kile ambacho mi nafikiri so nitazungumza kuhusiana na mambo matatu ambayo naona ni key katika kufanya huu uweze kuwa successful katika kutengeneza content hasa za youtube Nimeanza kutengeneza content mwaka 2019 ambapo ndo niliupload video yangu ya kwanza, na katika video hiyo nilieleza kuhusiana na kwamba chaneli hii itakuwa maalum kwa ajili ya mtu yoyote anayetaka kujifunza masuala ya creative design. Unahitaji kujifunza lakini hauhitaji kwenda chuo, unahitaji kujifunza, unatamani kwenda chuo lakini hauna pesa za kuafodi kuweza kulipia ada unahitaji kujifunza lakini kulingana na muda, mazingira yako, huko kazini, huko bize na shughuli zingine, unaweza kujifunza kupitia chaneli yangu hii ya Jo Media Group ambayo kwa kiasi kikubwa imeweza kuwasaidia watu wengi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika masuala ya creative. Nataka tuzungumze kuhusiana na mambo matatu ambayo ni muhimu sana ambayo yanaweza kukusaidia wewe kuweza kuboost value umeanza au hata kama unataka kuanza kutengeneza content za YouTube. Swala la kwanza ambalo ni muhimu sana pale ambapo unaanza kutengeneza content ni kuchagua niche pamoja na kuwa na content za kutosha katika niche husika of course kuna niche nyingi unaweza ukachagua technology kuelimisha kuhusiana na maswala ya technology maswala ya afya maswala ya habari maswala ya creative kama haya filmmaking pamoja na niche nyingine nyingi ambazo wewe unajiona utakuwa comfortable kufanya kazi kwa muda mrefu na kuweza kuisaidia jamii kwa kuweza kupeleka elimu Of course hapa ndo sehemu ambayo natakuwa ufanye maamuzi sahihi, kwa sababu kuna back and forth nyingi sana ambazo utakutana nazo. Kwa hiyo ukishachagua ni niche, ni sehemu gani ambayo unataka wewe kufanya content, basi hakikisha kwamba una study vya kutosha kile kitu ambacho unataka kuanza kuelimisha watu, kwa maana ujifunze au uwe na uelewa mzuri wa kuweza kueleza watu wengine ili waweze kunufaika na maarifa yako. Kumbuka kwamba unapochagua nichi yoyote ile ambayo unataka kutengeneza content kupitia nichi husika, tambua kwamba kuna watu wanajua kuliko wewe. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajitahidi kadri unavyoweza ili uweze kuhakikisha kuwa una maarifa ya kutosha ya kuelimisha watu kuhusiana na kile ingawa hata huo unajua kiasi gani, lazima utakutana na watu ambao ni wajuaji, watu wengine ni wakosoaji na ha, wanatoa maoni ambayo hayakujengi na kukuongezea wewe uwezo wa kutengeneza content zaidi. By the way, ni maoni ya kukatisha tamaa, lakini usikate tamaa na usichoke. So utakapokuwa umejitahidi kwa kiasi kikubwa kuweza kuwa na content nzuri au uko competent katika content ambazo unaanza kudeliva basi linakuja swala la pili ambalo ni muhimu sana na lenyewe litachangia kwa wewe kukufanikisha ambalo ni confidence by the way lazima uwe na confidence katika kile ambacho unaweza kudeliver wanasema kwamba fake it until you make it of course lazima ujitahidi kuhakikisha kwamba una fake it until unaweza kufanikiwa kuna tofauti kati ya content creator wawili wa, wa, wa, wa ambao unaweza kuwaeleza hapa content creator wa kwanza katika video hii nataka andaa vitu vyako kwa ajili ya kupika salad na Ah, naamini mtajifunza kupitia video hii. Katika video hii nataka tujifunze namna gani ambavyo unaweza ukapika saladi tam na baada ya video hii tutaweza kuonja pishi hili na uweze kuona namna gani ambavyo nao unaweza ukaenjoy au ukatengeneza pishi lako. So unaweza ukaona uh, content creator wa aina mbili ambao nimeeleza hapo. Huyu wa kwanza anaonyesha hana confidence, jiamini hawezi kuiface camera hawezi kuwatazama watu ambao wanafuatilia content zake kama ambavyo unaona anatazama, lakini huyu wa pili yuko confident na anajiamini na kile ambacho anadeliver. Mbali na kwamba nilikwambia kwamba kuna watu wengine wanaweza kuwa wanajua kuliko wewe, lakini confidence ambayo unajionyesha itafanya audience wako, hasa wale wasiokujua, waweze kuvutiwa na kuweza kuendelea kusema, huyu mtu mbona anajiamini, anaeleza vipi? Basi kuna kitu hapa naweza nikapata. Kwa hiyo itampa nguvu ya yeye kuendelea kutazama content zako, na baadaye ataona potential ya kile ambacho unadeliver, ana subscribe na kuwa moja ya watu ambao wanakufuatilia au wanajamii katika uh, platform yako uh, tofauti na yule ambaye anaonekana ajiamini. Usipojiamini utaanza kupata comment mbaya, na mwisho wa siku hata watu wanaotazama video wanakuwa wanasoma comment, wanaona kwamba chaneli hii sio useful, kwa mtu anaweza subscribe, kwa utaanza kukata tamaa kwa kuto kupata watu kwa hakikisha uko confident na unajiamini zaidi kwenye kile ambacho una deliver ili kuwafanya watu waweze kuendelea kufuatilia na kuweza kuenjoy content zako ambazo unatengeneza. Jambo la tatu ambalo pia ni muhimu sana kuweza kulizingatia ni presentation. Yes, namna ambavyo una present mada zako na unavyoelezea watu ndivyo ambavyo unaweza kuwavutia zaidi watu waweze kuja kwenye chaneli yako na kusubscribe na kuona kwamba wako sehemu sahihi ya kuweza kujifunza. Of course lazima ujifunze kuhusiana na storytelling hauhitaji kuwa bize muda wowote kuwafundisha watu na kuelekeza kuhusiana na kile kitu, lakini pia tafuta ruha nzuri na rahisi ambayo inaweza kueleweka kwa kila mtu kuweza kuona kwamba content zako zinaweza kuwa valuable na ni nzuri zaidi kwa wewe ambayo wewe uh, unaweza kujifunza. Kwa hiyo jitahidi kuhakikisha kwamba unakuwa na story mbalimbali mbali ambazo zinakuwa nzuri, unakuwa na intro production nzuri ambayo inamfanya mtu awe engaged kuendelea kuangalia video zako, lakini pia namna ambavyo unaelezea mada unapoelezea kitu, mtu anaweza kuvutiwa zaidi kuendelea kubaki katika channel yako. Aa, ah, na hilo mimi nilikuwa proved, uh, ah, proved kwa watu wengi ambao wanatazama content zangu. Sijui kwa wewe ambao unatazama siku ya leo, nitaomba uache maoni hapo kama mimi najiamini au pia na uwezo mzuri wa kuweza kuexplain au kuelezea kwa maana storytelling kwa ujumla. Unaweza ukatazama video zangu zingine nyingi pia uweze kuni uh, rate kwamba kwa namna gani umeona mimi najiamini na naweza nikadeliver content ambayo inaweza kukuvutia wewe kuendelea kujifunza na kusubscribe katika channel hii. Hilo nitawaachia ah, nyinyi, lakini nimekuwa nikipata maoni mbalimbali ya watu wengi wakionyesha kwamba mimi ni mmoja mfano au watu ambao na deliver content nzuri na storytelling, lakini pia naeleweka kirahisi zaidi na watu wanaendelea kuniamini so hayo ni mambo matatu ambayo ni muhimu sana uh, kuweza kuyazingatia ili uweze kutengeneza content nzuri ambazo zitakusaidia wewe kuweza kukuza zaidi chaneli yako kwa haraka jambo la kwanza nimekuambia lazima utafute niche au uwe vizuri katika content ambayo umeamua uh, kudeliver kwa watu baada ya kuifahamu content uh, ambao unataka kudeliver kwa watu au kuwafundisha basi jambo la pili ni confidence lazima uweze kujiamini katika kile ambacho unadeliver ili watu pia waweze kuamini kwamba huyu mtu anatoa elimu nzuri na ambayo inaweza kuwa useful kwa sababu hata yeye anavyoeleza anajiamini zaidi. Lakini pia jambo la tatu ambalo pia ni muhimu sana ni presentation, namna unavyo present, unavyo tell the story inamwaminisha zaidi mtu na kumfanya aendelee kubaki na kusikiliza content zako, kwa sababu anaamini kuna kitu ambacho ni valuable atatoka nacho kitaweza kumsaidia katika shughuli zake za kijamii au za kiuchumi so bila shaka umeweza kuenjoy na kujifunza kupitia video ya siku ya leo. Acha maoni hapo, lakini pia like video hii, share na mtu yoyote ambaye unaamini anahitaji zaidi kujifunza kupitia chaneli yetu, ili tuweze kujumuika zaidi kwa pamoja na kupata maarifa. Nifuatilie Instagram kwa jina la Geo Media Group, kwa sababu pia kuna content nyingi ambazo zinaweza kusaidia wewe ambaye ni content creator au creative design au mtu yoyote yule anayetaka kujifunza zaidi masuala ya creative. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time. Thank you.